uite, astăzi vreau să-ți improvizez într-o cabină unde vreau să probez o pereche de bluși despre a elibera. Am auzit-o pe doamnă și spunând, s-a eliberat cabina asta, să vină altcineva. Și m-am gândit că a elibera înseamnă a ieși, a lăsa să iasă ceva din viața ta ca să intre altcineva în viața ta sau să intre altceva în viața ta. Ce zici de părerea asta? Ceau!